Глава шестая. Богоподобный. Дикий зверь – изначально медленный тип меха, но Янь Саосу был в слишком возбужденном состоянии, чтобы действовать правильно. Он не мог вести бой в темпе фанатика и остальных. И в один момент он обнаружил, что остался в одиночестве. Вспышка пламени впереди, чёрт! Фанатичный солдат не отступил, ибо отступать сейчас было бесполезно. Используя Янь Саосу в качестве приманки, троица стремительно начала собственную атаку, рискуя своими жизнями, чтобы избавиться от вражеского демонического волка. Энергетический щит дикого зверя типа 3 продержался несколько секунд, а затем в мгновение ока превратился в пепел. Высокому богатому красавчику конец. «Чёрт!» Янь Саусу яростно выбросил руку. Другая сторона сразу же отступила после того, как покончила с Янем Соусу. Атаки фанатичного солдата были необычайно мощными и сильными, что позволило пробить броню демонического волка до кризисного состояния. Но у соперников все еще было численное преимущество. И несмотря на подавляющий огонь, они смогли помочь демоническому волку отступить с поля боя. Эта волна атаки закончилась большим провалом превращая матч в бой 5 на 3. Фанатичный солдат был очень зол. Как бронзовый эксперт, он любил бить нубов. И еще у него был характер. «Высокий богатый красавчик. В этой ситуации мы ничего не сможем сделать. И этот парень тоже не особо помощник. Этот матч безнадежен», — сказал он. Круглолицое лицо Яньсаусу перекосилось от злости, и вот он слегка изменился. «Гуру, не делайте этого! Сначала вы собой хвастались, потом спрятались, бросив меня в ключевой момент, и еще продолжаете критиковать моего брата! Я не заплачу вам ни цента! Но если сможете выиграть, то получите двойную оплату!» Все мы не без греха. И Янь Саусу не смог выдержать, как эти трое постоянно несли чушь о Ван Джене. Это был такой хороший шанс, он не знал, сколько ему придется ждать следующего. Сила денег была великолепной. Троица переглянулась между собой. Создание проблем могло увеличить доход. Кто бы мог подумать, что Янь Сэлсу был таким щедрым. Они кивнули. С таким щедрым вознаграждением они будут играть по-настоящему. Избиваю до смерти без разговоров, расплылся в улыбке. Раз уж брат Янь Сэлсу так щедр, не показать пару-тройку наших лучших движений было бы просто неблагодарно. Все как планировали. Убьем их. солдат и «люблю бить нубов» кивнули. Вдруг избиваю до смерти стал капитаном. Даже если у фанатичного солдата был самый высокий ранг из троицы, избивая до смерти был самым скилловым игроком. У него просто не хватало побед. Движения трио определенно поднялись на уровень, и Янь Соусу понял, что его обманули. Что ж, это бизнес избивая до смерти без разговоров, поднялся по левой стороне в одиночку, привлекая внимание. Такая наглость, несомненно, была результатом полной уверенности в собственных силах. Тем временем фанатик и люблю бить нубов следовали за ним по флангу. Яйн Саосу в оцепенении будто пьяный смотрел этот ожесточенный бой. Ван Джен, наслаждаясь удовольствием от пилотирования меха, тоже наблюдал за битвой. Своего рода жажда действий текла через него. Его руки дрожали. Надо сказать, это было серьезно. Люди больше всего боялись серьезности, потому что профессионалы ЗВ, как только они станут серьезными, забывают обо всем остальном. Троица показывала свой настоящий уровень. И даже если они и были в численном меньшинстве, они оттесняли оппонентов шаг за шагом. Вражеский демонический волк был уже сломанным. В конечном счете он уже был уничтожен, даже если это не мгновенное убийство. Этот выстрел был чрезвычайно красивым, и Янь Саосу не удержался и зааплодировал. Профи есть профи. Но позиция «избиваю до смерти» также оставалась открытой. Десять минут спустя обе стороны сражались в бушующей битве. Фанатичный солдат взорвался. «Люблю бить нубов тоже» избивая до смерти без разговоров, снял троих, но ситуация все еще была для него безнадежной. В этот момент вражеский дикий зверь тип 3 бросился на него. Мех-снайпер, зажатый в угол танком на близком расстоянии, это было жалкое зрелище. Жажда крови была высокой у обоих сторон. Дикий зверь схватил охотника. Бом! Охотник был разорван на кусочки лезвиями дикого зверя. Другая сторона радовалась, дикий зверь ревел. На стороне Янь Саосу были лишь вздохи. Если бы они сражались в обычном темпе, проигрыш оставался бы всего лишь проигрышем. Но с такой серьезностью они не бились уже очень давно. И все равно проиграли, когда были на волосок от победы. Фанатика остальные в ярости ударили свои пульты управления. Дикий зверь атаковал крепость, как нож, проходящий сквозь масло полностью расслабленно. К его удивлению, цель была недалеко. Дикий зверь подпрыгнул от страха, сначала подумав, что это ловушка. А это был варгот номер один. Черт, неудивительно, что он не высовывался. Какой-то идиот пикнул неправильного меха. Ван Джен покинул крепость в какой-то момент. Избивая до смерти без разговоров, не смог сдержаться от криков. «Используй свою лазерную винтовку! Взрывай его! Взрывай его до смерти!» Янь Саосу тоже орал. «Босс, открывай огонь! Целься и стреляй! Стреляй!» Ван Джен тоже хотел выстрелить. Единственной проблемой было... «Винтовка? Где?» Вы когда-нибудь видели невооруженного солдата на поле боя? Янь Саосу ударился головой об стену. Высший класс. Вражеский дикий зверь выглядел довольно веселым. За все время своей игры он ни разу не видел такого нуба. Он открыл общий канал. «Малыш, большой брат сделает все, чтобы ты никогда не забыл о своем первом опыте!» Дикий зверь вдруг разогнался в сторону Ван Джена с гигантской скоростью. Янь Соусу тяжело вздохнул, смотря на небо. Остальные трое ничего не говорили, они были даже не в состоянии для ругани. Это была не яма, это просто пропасть. Они думали, что ухватились за спасительную соломинку, но обнаружили, что она была иллюзией. Варгот номер один, казалось, знал свою участь и просто тупо стоял на месте. Хрупкокожий против тяжело бронированного демонического зверя. Смерть – единственный возможный результат. Звук взрыва, грохот, искры – в угнетающей тишине чрезвычайно эмоциональный голос компьютерного судьи произнес. «Берсеркер Железное Сердце уничтожен! Команда уничтожена! Красная сторона победила!» Другая сторона начала было праздновать, но вдруг каждый будто лишился дара речи. «Погодите, красная сторона победила?» «Да это ошибка! Система навернулась! Тем не менее, единственным оставшимся на поле боя был варгот номер один. А дикий зверь взорвался. Ван Джен закрыл глаза, переживая чувства от этой атаки. Когда он снова открыл глаза, они излучали пылающий страстью свет. Боже. Последнее убийство воспроизводилось в режиме слоумо. Боевой мех дикого зверя несся на него. Руки Ван Джена, которые дрожали от возбуждения, внезапно стали спокойными, как лед. Варгот наклонился на 45 градусов вперед и моментально был оттеснен на 4-5 метров сильным ударом. Но он выстоял, а следующая сцена была еще более удивительной. Используя преимущество оставшейся инерции, дикий зверь третьего типа оказался подброшенным вверх тормашками в воздух. И когда голова дикого зверя врезалась в гигантский камень, она взорвалась. Беззащитный варгот номер один. «Чёрт, чёрт, чёрт, вы видели? Вот это эксперт! А вы хуже некуда! Да все ваши семьи хуже некуда!» Пятерка игроков другой стороны быстро вышла из системы, не желая оставаться больше ни на секунду. С полностью экипированным диким зверем разобрался какой-то невооруженный хрупкокожий. Как будто твоё лицо бросили в Тихий океан. Другие три бронзовых игрока не показали себя лучше просто ушли в офлайн, даже не попрощавшись. Покидая братское сетевое кафе, Янь Саосу не мог сдержать своего волнения. Он был даже счастливее, чем если бы просто прошел этот матч на повышение. «Босс, твоя удача – это просто что-то с чем-то! Я же говорил, что и на твоей улице будет праздник! Теперь у тебя все начнет налаживаться!» Янь Саосу не был новичком. Если блокировка тонкокожим рывка дикого зверя неудача, то что тогда? Ван Джен слегка улыбнулся. Внутри он абсолютно не был таким спокойным, как снаружи. В ту долю секунды он почувствовал себя живым. Как будто закрытая для него дверь вдруг распахнулась. Неожиданно Ван Джен очень захотел дождаться дня, когда он вернется в кубик Рубика. Если это был всего лишь первый шаг, то что его ждало впереди? Изначально Янь Саусу планировал пригласить Ван Джена на большой обед. Но в итоге был позван домой звонком от раздраженного отца по Скайлинку. На самом деле этот парень использовал деньги, которые ему дали на обучение, чтобы нанять тех игроков. Неважно, каким открытым человеком Янь Саусу был, он все равно взорвался от злости. Вернувшись домой, Ван Джен снял одежду и стал осторожно изучать отпечаток кубика Рубика на животе. Как только бой закончился, кубик Рубика вспыхнул обжигающим жаром. Он вспомнил, как Костеголовый однажды говорил, что боевая энергия – это понимание боя. Технология была смертельно опасной, и для полного ее слияния с физическим телом требовалась практика реальных боевых действий, после чего в конечном счете можно было создать свой персональный боевой стиль. В этом и был смысл боевой энергии кубика Рубика. Каждый суперсолдат был уникальным и непревзойденным. Ван Джен осторожно обследовал татуировку кубика Рубика. Внизу, внутри слабого белого контура, была маленькая красная точка. Это была отметка его боевой энергии. Он не мог даже думать о военном сражении, а также не мог идти драться в переулках. Фактически ЗВ был будто создан для такой цели. В его гуманном уничтожении не было необходимости. И Ван Джен не мог удержаться от насвистывания радостной мелодии. Когда телега подкатит к горе, выход всегда найдется. В безвыходных ситуациях остается надеяться лишь на удачу. Средняя школа «Рассвет». Последние дни перед выпускным единственными занятыми людьми были те, кто нервно готовился к вступительным экзаменам колледжа Варгода. Большинство же наслаждались последними днями школьной жизни. Ван Джен стал известным из-за результатов генетической оценки. С другой стороны, Янь Саусу был занят приветствиями и выкриками от других людей на протяжении всего пути. «Босс, я сегодня особенно красиво выгляжу? Почему так много девушек смотрят на меня?» Янь Саосу не имел ни малейшего понятия о происходящем. Ван Джен криво усмехнулся. На самом деле, этот ребенок причиняет неприятности, а он вытирает его зад. Две девушки впереди пошли в их сторону, как будто ждали именно их. Это были кумиры рассвета Йои Цзин и Е Цусу. Они были роскошно одеты, и их безупречная белая кожа не нуждалась в макияже. Но изысканные украшения и сделанная на заказ униформа выгодно подчеркивали их фигуры. Мужчины вокруг смотрели, вылупив глаза. «Студент Ван, мой день рождения в воскресенье. Сможешь ли ты поприсутствовать?» Юи Цзин мило улыбнулась, словно расцвела тысяча цветов. Стоящая рядом Ецесу лишь глупо смотрела на свою подругу. Она никогда не видела, чтобы Юи Цзин говорила так ласково. «Я не...» Ван Джен не думал, что его дорога когда-нибудь пересечется с чем-нибудь вроде этого, но Янь Саусуриден с ним не мог ждать. Сможем, конечно сможем. Принять участие в вечеринке в честь дня рождения мисс Юэ. Честь для нас! Янь Соусу сразу же пригласил себя на вечеринку. <laughs> ты должна быть Янь Соусу. Действительно очень очаровательный. Сказала стоящая сбоку Е Цису. Янь Соусу чувствовал, что вот-вот вознесется до бессмертия, выправляя грудь, делая себя высоким, насколько это возможно. Впервые он почувствовал себя настоящим мужчиной. Окружающие студенты стояли в оцепенении. Что вообще происходит? Вечеринка в честь дня рождения богини была не тем местом, которое каждый мог посетить.